Amanya gange nze Duchess of Santin mm. amazaale ge nazaalibwa nago mm. omumbejja Najjuuko okay. yeah. omukyala ono ate omulala amanya gange nze Zahara Gugwa mm. e, eh, yenze Zahara Gugwa sinayo mulala <laughs> kakati mutubuulire mwebaani era hmm. kisurprise kino kyemukubye dokita mukimukubye muntulubaki um, <laughs> fe fe tuli baganda ba akram mikwano gyabaafu kabaganda betwangaane acra mu south africa tukola naye katwasangiddwa nga tukomawo natuwa obubaka natugamba birthday acra twade tukitegeddeko mm-hmm. then tugamba tugende tumukolere surprise mm. natuwandikira okala actually bintu twavudde nabyo eri biva eh, south africabuli mm. kyeyasabye chocolates ennyingi ah, tuguze buli kika kya chocolate because that is her favorite n'ebimuli ebirungi atega bingi kubanga mm. byayagala eh, netugamba katuobutunabugere kebera nobwobuli mm, obwo buli konfam eh, eh, eh, obwosibwakebera tewali kubuusabuusa kijja kuba bulungimulina akatale ke kake mwagala okuyisaawo mm, nze ninayo akatale ke ka kantumireko mamange omulungi omukyala anzaala mamange mukyala nambalirwa nkwagala nnyo tumira omwami wange tata wabaana bange mkasiribu <laughs> mahamud mukwana okwagala nnyo sawalaakunkumira akuwangaza ataakwebyosinga okwagala Nage ntumire yo. <laughs> ntumira famire yange na mwenda wa uh, famire ya Haji House Gugwa. Abasenga wa maji Gugwa. Mm. Ya Gugwa famire mba tumide nyo bada imbagara nyo. Nze mganda. Mm. Nde ntumira mwami wange, ne ntumira akana kange, karahu maji abade birthday yako. Nde ntumira omwami wange omulungi, Mr. Semba. <laughs> you know if you know you know eh nakumaina eh, kule kawala na kale Assalamu alaikum Guys, guess what? Chilling with tonight. Ta-da! birthday, darling. You are love. Manya gange, nze Duchess of Santin, mm. amazaali ge nazaalibwa nago Hmm. omumbeja najuuko omukyala ono ate omulala amanya gange nze zaharagugwa hmm. eh, yenze zaharagugwa sinayo mulala <laughs> kati mutubuulire mwe baani era kisupurize hmm. kino kyemukubye dokita mukimukubye buntulubaki um, fe fe tuli baganda ba akram mikwano gyawafuka baganda betwanga ne akram e south africa tukola naye twasangiddwa nga tukomawo natuwa obubaka natugamba birthday twade tukitegeddeko mm -hmm. tugamba tugende tumukolere surprise mm. natuwandikira okala actually bintu twavudde nabyo eri biva south africa sawa tulese ebimu special from South Africa tulese simu mami tulese buli kye yasabye chocolates ennyingi ah, tuguze buli kika kya chocolate because that is her favorite n'ebimuli ebirungi ate nga bingi kubanga mm. byayagala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, ah, Tuesday next week again I'll be my birthday um, 11th April in the message nsaba egendewo omwami wange one wangwere is so <laughs> oh my god um njagala bino wammanga njagala cake njagala flowers njagala hijab hijab nesala idi um njagala njagala sawo ya gold eh? um, nesimu eno ndoza tukikyuse erabika ekaddiye eh? kati mwebatim dr pool njagala sente eh, mumpeereze sente walaikum salaamu warahmatullahi wabarakat banebebi maasooliotya ndi bulungi magamba hmm. otya gendi hmm. webale kutuuka ku lunaku webale kumusabira mune abantu bafanga bato nolabanga mukama akukuza akukuza gamba alhamdulillah hmm. owezeze ejeobutkumi n'ebiri <laughs> baby, 12. 12? Yes. Oro wazala. Omwana ngo ine meka bana. Nga ndi chi baby nyo. Hmm. Ne kati ne mutabani wange musingo obukulu. Are you sure? Yes. Pachi tuagala kuogela miaka. Pachi subira nti je mikulu nyo. Tufayo. <laughs> Kasa mwanyu wange ajimanyi. <laughs> ajimanyi tijiri emeka. Tikumi nevidi. Eh, mm. Togenda vau. Ah ah. Nzijakuba sweet 12. Okay. Paka kufa. Oh, oh, nebazanye <laughs> emikwano gyange banange gyempadde ebirabo bya birthday waliwo mm. ampadde ekirabo waŋambye sinayi gimu bagiyita oba haamu oba nemisi eh, nemisi bannange kubanga njagala mwebaze aŋambye bagiyita design hub gim mhm. aŋambye oli industry area naŋŋamba hajati oli mulungi naye olina okusala kuwaitieyo Mm. <laughs> nkwadde ojimu mwaka mulamba free mm. ne mugamba kale katumale kuva mu ramadhan mm. nyongere okusala nve ku 12 zire ku 9 ntyana okulinya ku sale banange ndabanga naye nga bambi mwebalenye mwenna tim dr kula kasente kakano kayise kuno tonsaba sente zange ah, <laughs> nakati zikyajja hmm. sente ziri kuna ziyise ezo zirabaobadda eh. hmm? zijja zatandise okujja kiro <laughs> eh. omwami atampereza sente zinasabye esawa ya gold hmm. n'ebirala ndooza mubira byabirese <laughs> otya omugambo otya omwami mwagala nnyo omwami wange hmm. nja mwagala ebbanga lyonna hmm. Yeah, I miss him. Oloza ani ali behind surprise eno? Behind? Mm, Meaning what? Ani agikoze, ani agiwombyemu omukono. Balamu bange be bankubidde. Abomwamibagireeta yenyabo. Omwami hmm. omugamba otya? Omwami mugamba mwagala nnyo kyokka kyenyinza omugamba. Mm. Mm. banange nebweru gye yagenda mm. era asazewakukitegeerawebirina mm. okuba mm. kino wobeera eyo nga oli wala munne obeera omulowoozaako n'omuweereza ebimusanyusa abasiraamu tetukuza bathday really nga te lwaki oba okoze ezambiki kati simanyi munane abantu nga bakola amazambi ogaana omuntu okusanyuka onakule bamuzaala hmm. ate womala ogenda okola ebirala hmm. mm, mm, nga kuba kwewunza hmm. akuramu lwaki temwatugamba ngaagenda iye bannange leka <laughs> nawe kukisusa nayaddayo yaddayo <laughs> ah, munamwe mutuyitirirako ye nga mumpayaringa nzena you wearing me? Nyo. Nyo nyo. Hmm, kali hmm. katya. Akana. Ka refugee. Kakula. Namba ka refugee kanu. Ka refugee kakula. Kali na banga chi. Dija, dija. Babisha wanofa wagendo jibera. Eh, eh insha Allah. Kuhuli hmm. tutegeke nitani. Insha mm-hmm. Allah. Bako bosulo umwami. Amwagala nyo chenye so mugamba ni yanza nyo ebirabo byange. Ne balamu bange mbagala nnyo kubanga bambi batuukiriza I'm very happy. Hmm. Hmm. Sawe ya golo jijia kwate. Jena sabye. Kupanga jemba deni na siye ya jim. Katimba denja gare iye. Olo zeri musente ngame? Eee. Eh, Gendo jira muze sagala kutia mulaba antu mitima. Hmm. Antu ni waga mambo kushaliza. Mbo taina. Wenji. Chika avisa nduka mkamele. Eee eh, mami insanyo se. Osanyo oh, sanyo. Osanyo. Eh, Mwini wakwane wakabaka chocolate wekati. You feel happy. Eee neka ngende ba. I think. I think Chimana. Thank you so much. <laughs> Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Guys, guess what? Chilling with tonight. Ta-da! Happy birthday, darling. Happy birthday, darling.